Eh, a rocha forte eh, eh, se construe no, a mediados do, do século XIII e terá un, dende o principio unha grande importancia eh, porque será o que na documentación se chama a xoia da Igrexa de, de Santiago. A Igrexa de Santiago era o señorío feudal máis importante eh, de Galicia eh, E, e a Rocha Forte era de todo o seu sistema de fortalezas pois o, o Berce, no? o núcleo o núcleo principal, no? Entón é moi importante eh, a Forte para a historia de Santiago e para a historia do, do consunto de Galicia na época eh, medieval, sobre todo nos séculos eh, finais, eh, que é cando se produce a transición do feudalismo medieval á modernidade. A fin da, da fortaleza de, da Rochaforte en 1467 como consecuencia da revolta irmandiña marcará, digamos, o fin do feudalismo medieval en Galicia. Foi derruído completamente e como a maioría das fortalezas da Galicia medieval non foi reconstruída ata, ata o día de hoxe. De feito que se recuperou co, co, co proxecto arqueolóxico, sobre todo na súa última fase, foi parte do que foi, en fin, a fortaleza máis grande de, do Arzobispado de Santiago e unha das máis grandes de, do Reino Medieval de Galicia. Pois sí, eso se utilizou para, um, bueno, aparte de, de ser utilizada nos arredores da, de Santiago hasta, hasta o século XX para construir casas e diferentes edificios, a, o uso principal das pedras, pois claro, foi xestionado polo arzobispado de Santiago, serviu para construir o pico sacro e algunha das poucas fortalezas que se eh, reedificaron, non? Bueno, ali se construiu, de acordo cos veciños, que unha das poucas fortalezas derrocadas en, polos irmandiños para facer frente a, a fortaleza de Cira que era eh, da, da liñaxe dos, dos Moscoso do, do conde de Altamira eh, nas liortas internas que se produceron despois da revolta irmandiña polo control da, da terra de, de Santiago nasque o arcebispo de Santiago, arcebispo Fonseca, que despois da revolta irmandiña recompoñera as súas relacións co, co Concello de Santiago, en general cos antigos irmandiños, pois resultou, en fin, relativamente eh, ben, vencedor coa, gracias á axuda popular. Bueno, deixo abandonado porque, eu decía ao principio, desaparece o feudalismo medieval e o sistema de fortalezas creado pois ao longo dos séculos, non? Eh, a partir do século XII, XIII, perdón, e en algúns casos incluso an anteriores, como o caso das torres do oeste, ou se coñecidas como as torres de, de Catoira, non? Entón, que quere decir? Quere decir que mm, que a finais do século XV estamos nos últimos momentos do, do sistema eh, feudal e iso está moi ben simbolizado polo fin e pola caída da, da fortaleza da, da Rochaforte, é dicir, simplemente a xente estaba farta dun sistema feudal que agravou moito as súa presións sobre a xente común como consecuencia da crise do feudalismo a partir de mediados do século XIV. Eh, entón, nun proceso de crecente de acumulación de agravios, de indignación, pois se revelaron masivamente na primavera de 1467. De feito, a, o asedio e a e a, e a toma e a, e a posterior destrucción da fortaleza de Rochaforte moi probablemente marque eh, toda unha fase de derrubamentos de castelos eh, eh, en toda Galicia, algo que non estaba na orixen da, da, da, Irmandade, da Santa Irmandade do Reino de Galicia, pero polas circunstancias da época se foi impoñendo co apoio das institucións non solamente da Santa Irmandá, sino da, da maior parte da Igrexa e, e do propio rei Enrique IV. As fortalezas se convertirán en niños de malfeitores e o caso da Rochaforte foi un dos máis sonados, porque o alcalde da Rochaforte, un cabaleiro eh, Álvaro Sánchez de Ávila, que ademais era concelleiro en Santiago, porque era un nobre urbano, é dicir, vivía na, vivía na, na cidade, pero todo o seu poder se estaba en representación do arzobispo, pois xestionando a, a fortaleza da Rochaforte, que non foi capaz baixo a súa dirección de resistir o asalto de uns 12.000 irmandiños, populares de Santiago e, e, e, e comarca, bueno, eh, a súa historia foi un pouco rocambolesca porque el unha vez que foi derrocado e, e expulsado da, da Rochaforte acabou sendo un dos capitáns irmandiños máis, máis fieles e, e finalmente cousas que, que pasause na política e pasabas a, no século XV. Sí, <laughs> Vamos a ver, eh, eh, Santiago é unha cidade turística en sí, ten un enorme patrimonio eh, da igrexa, sobre todo a catedral, a, a universidade, etc. Un casco histórico impresionante con de traza eh, medieval, etc. E iso absorbe, digamos, o interés turístico. O que falta ata agora é é mm, promover, digamos, o patrimonio na, na comarca de, de Santiago, é dicir, no, no rural eh, dos Santiago, de, do, do Concello de, de Santiago, aí onde destaca principalmente a Rocha Forte. E iso ata agora non se fixo, a pesar de que hubo un esforzo por parte da Xunta de Galicia eh, se conseguiu eh, pois unha subvención dun millón de euros eh, o que permitiu recuperar unha parte importante eh, do que fora a fortaleza, non? que son os seus sillares, en fin, vese moi claramente cos restos actuales como era eh, eh, unha parte dunha fortaleza que tiña sete torres, tiña tres recintos amurallados e é un tipo de fortalezas grandes das que ah, non existe ningunha en Galicia porque, insisto, eh, todas elas, ou a maior parte delas, foron derrocadas e non, e non reconstruídas, pero que podemos eh, eh, contemplar pois indo cara a Castela ou cara a Portugal eh, eh, facilmente. Daí a importancia de esa recuperación arqueolóxica de boa parte da, da, da da fortaleza Rochaforte. O que pasou despois, esas obras terminaron cara, digamos, ao ano ao ano 15 Eh, no ano do 2015 e o que pasou despois é o que pasa frecuentemente se invirte moito diñeiro e logo falla o mantenimento e falla a xestión, no? o mantenimento do lugar eh, e a xestión e promoción eh, turística. Aínda que digo eh, como decía, choca eh, con esa tendencia, lóxicamente, do turismo de Santiago, non solamente por parte do Concello, sino tamén por parte da Xunta e do Consorcio de promover, sobre todo, o casco histórico de Santiago. A, a ventase que tería promover tamén o rural e, particularmente eh, a rocha o resto da Rocha Forte sería dar a coñecer a outra cara da historia, é dicir, unha, unha cara máis máis civil, eh, máis feudal, eh, de máis protagonismo eh, popular, como, como é a Rochaforte derrocada polo, polo pulo popular no, no momentos finais do feudalismo medieval. E ese é un problema que se ven arrastrando desde hai moito, non? E seguramente a moitos dos turistas que se achegan a Santiago mm, mm, se, se interesarían por coñecer a parte que non se ve na, na cidade, é dicir, a parte feudal, a parte rural, e moi especialmente se quedaría moi sorprendidos o que, o que foi para o sistema feudal que tiña como capital Santiago de Compostela a, a, a grande fortaleza da, da Rochaforte. Claro, para iso, ademais do Concello, tería que contribuir turismo, o Consorcio de Santiago e contar moito eh, coa Asociación Cultural eh, da Rochaforte, que ten moitos anos de experiencia e podría axudar mm, bastante a, a promoción eh, eh, turística eh, en colaboración coas institucións de, da, da cidade. Eso non se está non se está a facer e insisto ao turista que ven a Santiago eh, lle gustaría pois coñecer os seus arredores e a outra parte da historia que non é eclesiástica, que non é universitaria, en fin, que non é monumental, eh, mm, senón que é máis eso, máis rural, máis popular, pero dende o punto de vista da historia medieval máis máis pura, porque a propia eh, catedral pois hai que entrar dentro dela, porque eh, quitando a, fa, a fachada do Pazo de Selmires, e demais pois son reconstruccións que se fixeron na época na época barroca. Igual que hai que visitar, eu que sei, tamén a igrexa do Sar eh, do século XII para ver o que era Santiago medieval, hai que visitar o Castelo da Rochaforte para ver o que era o, a Compostela medieval, aproveitando que hai unha páxina web e un traballo feito con esa subvención a que facía referencia por parte dos meus colegas de síntesis, de divulgación eh, moi apreciables. Poucas fortalezas de Galicia teñen tanto traballo detrás como a Rocha Forte de, de, de Compostela. O que pasa que está eh, sin aproveitar e claro, é, é algo que teria que coordinarse entre, na miña opinión, entre as diferentes administracións. Bueno, sí, no, eso é certo, eh, hai unha base para isto, eu espero que o actual Concello tome cartas no, no asunto, pero o tema transcende a, a política municipal, eh, porque tamén hai que decir que o tema da Rochaforte e da, e da subvención do Ministerio do, no, no ano 15, pois aínda está en investigación na Operación Patos, por, por problemas eh, de irregularidades que pudiera haber polo Concello da, daquel momento que esperemos que queden nada, pero é dicir, pero deberemos debemos ir máis alá das cuestións eh, políticas ou de partido, eh, e creo que iso o, o fai moi ben a Asociación Cultural da, da, da Rochaforte e ir máis alá, porque en definitiva se trata dun, dun patrimonio común que as diferentes administracións non, non atenderon o propio Consorcio de Santiago que está para, para reivindicar a historia de Compostela, pois nunca dedicou especial atención a, a, aos arredores, concretamente a, a, a Rochaforte, etcétera E, e bueno, a Xunta, pois sí, a través do Ministerio de Cultura, pero non tanto tampouco. É dicir que realmente hai un, unha falla xeral que, que é debido a, a, a, este, a este problema que decía antes, é que vir de, a facer turismo a Santiago e ir ao casco histórico, non? Eh, principalmente que, que, que claro, é o noso patrimonio principal, pero habería que sacar ao turismo eh, da, do centro urbano e, e leválo tamén polos arredores para coñecer a Galicia Mm, real mm, de, desde o punto de vista histórico, igual promovelo eh, para que os profesores leven a, aos alumnos, etc. Eso si yo deixaran facer a asocia, asociación que preside Carlos Delgado, seguro que, que daría, hubiera dado un mellor resultado, aínda aínda así se está a tempo porque hai unha base física importante que son resultados da, de, do último intento de potenciar como como patrimonio turístico a Rochaforte, que é a excavación, a páxina web, en fin, algunhas publicacións, etc. Perdón? Pois eu creo a partir de que rematou eh, rematou a excavación, é dicir, do ano 15. Eh, é dicir, pero se fixo de, daquela maneira, como pasa tantas veces eh, en, Galicia e supoño que noutros lugares, é dicir, se gasta moito diñeiro eh, nunha obra, neste caso nunha obra arqueolóxica, E logo, pois, falla o mantenimento e a promoción. Fíxate, eso pasou tamén coa cidade da cultura, non? Está pasando tamén coa cidade da cultura. Non creo que sea un problema especificamente galego, eh? é un problema general que acontece pero aínda estamos a tempo de, de, de resol, resolvelo. De feito, como tú decías, están recuperando neste ano, se recuperaron eh, as, as visitas guiadas, eh, etc. Seguramente habría que hacer, facer máis e que os medios de comunicación tomen carta no asunto axudará sin dúbida alguna. Mm, por parte da, de nós, da universidade, pois claro, naturalmente somos tamén os primeiros interesados, entre outras cousas, porque hai traballos de colegas nosos aí invertidos eh, nesa, nesa obra arqueolóxica de recuperación arqueolóxica que aínda non se, non se están aproveitando eh, como debería ser, non? bueno, o castelo e a obra feita non afecta nada, afortunadamente, non digo, máis ben é un tema de político, non? Eh, entón non afecta nada, eh, de todas as maneiras, eh, esteña ou non esteña investigado, pois houve unha subvención que se aproveitou e que os, os arqueólogos, os documentalistas, en fin, que estiveron traballando aí, fixeron un bo, un bo traballo, non? Non sei se ah, eso quedará en algo, pero se quedan algo non vai afectar a, ao que supuso a obra e os seus resultados para nada. Bueno, como, como tú me, me, me falaches de, do tema da política municipal, pois truxen ese, esa cuestión a, a colación, pero mm, digamos marginalmente, porque non, non afecta para nada o tema de patrimonio do que estamos a falar, celebrando que esa subvención se conseguira e dera estos resultados que agora hai que aproveitar eh, convenientemente. Mm. Bueno, no, é que tamén teñen dereito, quero decir que a corporación anterior fake foi quen fixo a obra de recuperación arqueolóxica e iso hai que recoñecelo e ainda, agora hai outra eh, hai outra mm, xestión por parte de Compostela Berta e non me cabe dúbida que eles recoñecen o que se fixo polo Concello eh, e polo patrimonio anteriormente, neste caso esa, esa obra. Se houbera algunhas irregularidades, un tema da justiza, pero que non afecta a, ao valor importante que, que se fixo neses anos en, en poñer en valor eh, a Rocha Forte. Bueno, aquí estamos falando de, do mantenimento, da xestión, da promoción, pero hai que recordar que a, ah, a excavación eh, eh, foi parcial, é dicir, a, ainda queda moito por, por excavar na, no que foi a, a unha das máis grandes fortalezas do reino medieval de Galicia. O Gallá houbera eh, outra oportunidade de dar un novo eh, pulo a, a excavación que queda, que queda por facer e se descubriría moitas máis cousas. Era como unha pequena cidade amurallada, unha grande, un grande, un grande eh, castelo, non? e, e polo demais pedir que os diferentes partidos que se foron a, sucedendo no, no Concello de Santiago pois colaboren entre sí para, para defender e reivindicar ese patrimonio porque problemas eh, de fondo non hai, eh, simplemente é unha cuestión de, de xestión que sempre vai a topar con esa resistencia de, de, da tradición e a tradición é eh, turística en Santiago é ir ao, a catedral e ao casco urbano con toda con todo a razón do mundo, non? Pero habría que ademais deso engadir pois os, os arredores, neste caso o castelo da, da Rocha Forte. Eh, que se foi construído polo, polo, polo, pola mitra compostelá, pero eh, foi destruído, eh, digamos, por unha vez que se transformou nun, nunha forza do mal, eh, como se decía na época, eh, polas, polas clases populares de, en Santiago e en, e en comarca, aceptando finalmente o arcebispo Fonseca o resultado de esa, de esa, de esa derrubamento, non? Porque e eh, no fondo pois aceptando de que se convertiran pois nun obstáculo para para para a paz, a seguridade e a, e a e a convivencia social, non? Na, como pasou en toda Europa con, con estas fortalezas eh, dos cabaleiros feudais, non? Gracias a vos, eh, en fin, e enhoraboa por preocuparvos por, polo, polo noso patrimonio e a nosa historia. Gracias a ti. Boa tarde.